bashiir binu caqraba radia allaahu canhu saxaabiga la odhan jiray isagoo yar buu ka sheekeeyey fii saxiix albukhaari aabbahay khaswadii buu dhaxay jihaad mujaahidiintii buu raacay buu yidhi markaasaan magaalada madiina duleedkeegii baan istaagay markay ciidanku ay soo noqdeen aabbahay baan ciidankii ka dhex waayay buu yidhi markaasaa nebiga u imida calayhi salaatu wasalaam markaasaan is hortaagay yaa rasuul allah aabbahay mee waa kii ciidanka raacay maxaa ka reebay markaabuu nabigu iga jeestay markaabaan xagga kale istaagoon ku idhi yaa rasuulallah aabbahay ciidankan uula socdaa maxaa ka reebay markaasaan arkay nebiga indhihiisa oo illintu ay ka qubanayso markaasaan gartay aabbahay inuu shahiiday markaabuu nebigu kor ii qaado wuxuu igu yidhi yaa bashiir maanta laga bilaabaa miyaad raalli ku ahayn inuu nebi maxamedna kuu noqdo aabbaha oo kale caaishana ay ku noqoto hooyo markaasaan idhi radiitu yaa rasuul allah raalli baan noqday raalli markaasaan idhaa nebi allow carab jabaqaan leehee ilaahay ii weydiiye carrabkaa jabaqadale ilaahay inuu iga qaado markaabuu nebiguna soo saara carrabkaaga waa ugu tufay nebigu sala allahu calayh wasalam carrab jabaqadii maalintiiba ugu dambaysay madaxiibuu nebigu gacanta u saaray ile adoon buu ahaa moogtahay saxaabigaas isagaa ka sheekayn doona sagaashan jir buu gaadha daadiisu timaxoo dhan baa caddaaday baa la yidhi walaakiin meeshii nebigu gacanta uu saaray bar madoobay noqotay baa leelo timihii waa madowgoodi inaku adduyada waa raadinaynaa walaakiin nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam adduyadu nebi maxamed iyada ayaa raadinaysoo doondoonaysay waa loo bandhigay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam jibriil baa soo daadegay calayhi salaam nebigu samadu ka maqlay shanqadh yaa jibriil shanqadhaasi waa maxay waa malag buu yidhi waa malag albaab jannadu ay leedahayba albaab samadu ay leedahaa maanta la furay albaabkaa maanta ka hor lama furin buu nebigu yidhi jibriil malag baa ka soo degay malagaasi maanta ka hor allada ma iganba nabiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam waa kan malag iyo salaam waa malag ilaahay soo diray maalinkaa intii ka horraysa malaggaasi adduunka cagaha ma soo dhigin albaabka samada ku yaallee maalintaan la furayna maalintaa ka hor albaabkaan lama furin malagii baa nabiga salaamay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi yaa muxammed rabbigaabaa salaan kaaga sidaa rabbilciza waxa uu ku leeyahay laba kala dooro ayaa laga hi laba kala dooro laba midkood qaado an ajcaluka cabdan rasuula aw malikan rasuula laba mid kala dooro ma waxaan kaa dhignaa buu rabbigaa ku leeyahay boqor baan kaa dhignaa boqor adduunkoo dhan la milki siiyey oo nebinimaduna u dheertahay oo rasuula mise waxaan kaa dhignaa addoon addoon ilaahay oo miskiina oo maalinna cunaaya maalinna qadaaya oo nebi oo rasuula labadaa kala doorabaa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu qaraarkii iyo go'aanka keligii ma qaadane waxauu nebigu eegay saaxiibka jibriil buu eegay saaxiibka jibriil buu nebigu sidaa u eegay marka jibriil baa ku yidhi tawaadac lirabbika yaa muxamed yaa muxammed rabbiga maadaamuu kuu bandhigay labadaa arrimood hee dhul isdhig sameeyo rabbigaa dhulka isku dhig buuri oo bimacnaa ta sarraysa ha qaadane ta hoosaysa qaada baa lagu yidhi boqortooyada ay nebinimada boqortooyadu ay la socoto ha qaadan weeyaan ee waxaad qaadataa nebinimada maaragtaane miskiinnimada ku nifaaqsan labadaa qaadabaa nebiga lagu yidhi calayh salaatu wasalaam markaasuu yidhi ayuha almalak bal cabdan rasuula waxaan qaatay oon doortay inaan ahaado addoon ilaahay oo ergadiisii oo rasuulkiisii ah ziinada adduunyada nabigeennii baa ka tegay calayhi salaatu wasalaam adduunyadaan qaadan lahayn maanta adduunyada qalbigeenna ku weynaatay walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tawaaduc baa lagu yidhi rabbigaa u tawaaduco saaxiibkii jibriil calayhi salaam ayaa tilmaam cajiiba siiyo ku yidhi tawaadac lirabbika markaa buu nebigu yidhi addoon rasuula ha layga dhigo addoon rasuula waa maxay macnaheegu waa ka maalin layidhi warqadi oo maalintaa qadan ilaahay waan weydiisanayaa maalinna waxaan cuna ayaan helayaa maalintaa waxaan cuna helana ilahay baa ku mahadin buu rasuulku ayuu iman jiray salaada fajar markuu ka baxo waqta alishraaq caaisha radia allaahu canha buu nebigu u tegi jiray wax la cuno laquuta aqalka ma yaallaan maya ya rasuullah ma yaallaan markaabuu nebigu nabigu xabsu u tagaaya umma almu'miniinay wax la cuno aqalkaaga maanta ma yaallaan uma haysaa maya rasuul allow biyo mahayna baad ma yaallo markaabuu umusalama u tagaayey wax la cuno ma yaallaan maya ma yaallaan markaabuu nebigu odhan jiray iskaba daayo waaba soomanahay cuntada haddii la siiyana hadday cajabisana uu cunaayey hadday cajab gelin weydana uu ka kacayo nebigu mana ceebaynayn dhalilna kama sheegayn waa hadyigi nebigeenna calayhi salaatu wasalaam umma almu'miniina caaisha radia allaahu canha waa tii lahayd bil baad noo bilatay haddana bil labaad haddana bishii saddexaad waa lixdan maalmood iyo lixdan habeen habeen ayaana soo maraysay tidhi aqallada nebi maxamed beri aan dab la saaray umma almu'miniin caaisha radia allaahu canha waxaa la weydiiyey lixdan maalmood iyo lixdan habeen haddii dheriga dab aan la saaraynin oo maxaad quutinayseen ood ku noolaydeen waxay tihi labada mudmudoo baan hel cunayna anagu biyaha iyo timirta biyo iyo timir bal cunto ka dhigo alooshaa ku guban dab baa kaa bixi bari baan moogtahay annagoo khaarijiin oo jamaacadoo lugaynayna timir baan sidanay markaa jamaacadkii waxay idhaahdeen timirtan wayna cuslaysisee waa la lugayaa jamaacaddu waan lugaynayna marka jibuuti dhexdeeda waddanka dhexdeeda ahay beri hore markaasaan yidhaha timirtahan cunno mid baa ra'yi soo jeediyo wuxuu yidhi bal amiirow maanta waxaan jarrabaynaa timirta ha ku cashayno oo ha ku quraacanno oo ha ku qabayno oo berri damban ha ku quraacanno oo mal han eegno markaasaan hay waayahay ma isku raacdeen ha waan isku raacnay bay waa cuna timirtu markaa waa lagu quraacday biyaa la cabbaa waa lagu qadeeyey haddana biyaa laga dabageeyey habeenkii markay gaadha jamaacaddii nin walba wuxuu hi calooshay ulunaysa amiirow ee raashinka noo kariya markaas xadiiskaasaan xasuusanay allaahu akbar laba bilood ayay timariya biyowna cunayeen asxaabta rasuulka abaa hurayra radia allaahu canhu ahlu masaajidka nebigeena deganaa buu ka mid ahaa ee masaajidka nebi maxamed ku ictikaafi jiray ee nebiga afkiisa wixii ka soo baxa weelayn jiray ee ummadda cilmiga u reebay buu ka mid ahaa dabaq timiraa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam markaasuu u yeedhay fadaala yidhi yaa ah, fadaala timirtan qaado ninkiiba laba timira siduu nebigu ragga ahli sufaha waa rag masaajidka nebiga gadaashiisay deganaayeen magaalada madiina qareen iyo qaraabana kumay lahayn hadiyadda nebiga loo keenu nebigu wax ka siin jiray sadaqadana iyo kaabala siin jirayba abaa hureyra allaha raalli ka noqday wuxuu yidhi xabad baan markaa ayaan muudmuudsaday muudmuudsaday xabaddii kalena halkaa guntiga ayaa ku xidhay buu yidhi markaaduu nebigu i arkay calayhi salaatu wasalaam ya abaa hurayra buu nebigu ugu yidhi xabadda halkaa maxaad u gelisay ii sheeg wuxuu yidhi hooyadayba aqalka joogto ayadana xabaddan u geyno quud ha ka dhigantay buuhi maanta inankana abaar baan sheeganaynaa oo noloshiibaa adkaatay baan leenahay oo shaqala'aan baa laga cabanayaa war shaqala'aan ma jirtee dhereg baa jira dhereg dhereg nicmaddii intay naga badatay ayaa shukrigii baa yadhaahday shukrigii dadka maanta inta dherarku uu dhibaayo iyo inta gaajadu ay dhibaysa caalamka iyomaa badan ya dherarku inta uu dhibayaa badan dhakhtaradaasoo dhan iyo farmasiyada weydiiya dokteerada waraysta dadka dokteerada u tegee iska daweeya ee xanuun ka cabanaya ma dadka fuqarada mise ma dadka maalqabeennada war dadka xanuunada ka cabanayee maalin walba farmasiibaa dawo uu ka iibsanayey ku sii socdee ka soo guraya dawada ma dadka masaakiinta gaajoonaya wadooyinka seexdaba mise waa dadka waxay cunaan intay heleen cuntadii ka badatay balka jawaabade waa dadka dhargin weeyaan waliba innaka dhulkeenna weli balaayaynama soo garin waa nabad qabnaa jasiirat alcarab haddaad tagtaan iyo wadannada oroba iyo qaaradaha adduunka laleeya horumaran lagu leeyahay dadkii waxaa loo sameeyo la war baabuurta ka dhaabaco haddaad caafimaad rabtaana lugeeya haddaad caafimaad rabtaana cuntada joojiya baa lagu yihi cuntada yareeya reemiiga iyo reemagaalka midkaa caafimaad badan sababtee sababta maxay tahay waa cunto yariya socod badni reemagaalka maxaa la xanuun bateen uu cunaya uu fadhiisanaya gacantii afkii baa kala joogsan waaye laxoox buu soo cuni uu soo kici beer buu cuni uu ka kici koob iyo tobankana hilibgeel buu cuni labadana xaafadduu tegi wixii la kariyey buu cuni haddana galabta wax cuni haddana caawi wax cuni toddoba jeerba wax cuni war magaal baad noqotay gaalada toddoba calood wax ku cunte ummada waxu cunaysa ka wara sida lood tacayush xayaata tacayush maaha nebi maxamed ummadda wuxuu baray nebigu saxaabadiisa wuxuu baray xayaatu lmujaahada waxa uu nebigu saxaabadiisa ku tarbiyadeeyey cunto yaraan cuntada la yareeyo in cibaadada la badiyo in taacadda la kordhiyo in ilaahay loo dhowaado in adduunku uu yahay meel dadka bini bini'aadanka dhagaysa oo adduunka raaxa aynan oolin isagiibaa iska diiday adduunyadii oo yidhi may anugu waxaan qaatay inaan ahaado addoon rasuul ah addoon rasuulu nebigu noqda inuu qaato calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu isagii loo bandhigay qaatay ikhyaarkaa nebigu qaatay ayaa nebigu sal alla alay slam reerihiisiina waa u bandhigay nebigu xaasaskiisiibuu u bandhigay markii madiine loo soo hijrooday dhaqaalihii islaamku uu kobcay ayaa xaasaskii nebigu waxay ku guuxguuxeen ay ku yar dhexdooda hadal qaadeen in masaariifuu nabiguuu sameeyo oo reer walba biil meel loo saaro ila waa la jihaadayey xoolaa la soo helayey xoolihii buu nebigu saxaabada u qaybinayey markaasay arkeen dhaqaalihiioo kobcaya iyo saxaabadii oo maaragtaana adduyadoodii ay biirayso markaasay yidhahdeen dumarkii nebigu dhexdooday tashadeen nebigu hadday biil ha noo sameeyo nebiga oo loo waxyoodo waxaa lagu yidhi dumarkaagii adduunyaa soo gasheen ka hijiro baa lagu yidhi ka hijiro markaasuu ka hijrooday nebigu sala allahu calay wasalam reerihiisii magaaladii madiina waxaa gaadhay war cajiiba oo la leeyahay nebigu xaasaskiisii uu furayba abibakrin isidiiq ayaa u tegay inantiisa caaisha aabbo nebigu buu ku furay maya ima furin waa maxay waxaanaan maqlay waxay tihi nama furine laakiin uu naga hijrooday nebigu oo bil hareeraheed nooma yiman nagama soo ag wareegin meelahaasuu nebigu iska seexdaa calayh salaatu wasalaam masaajidka iyo meelahaabuu iska bugladaayu iska seexdaayo nalama hadlo haddana cumar baa socday xabsuu u tego yidhi ma lagu furay maya layma furin xaasaskiisa nebigu cid ma furay maya ma furin maxaa dhacay ii sheeg haddana waxay tidhi adduunyaan hadalkaadnayo uu naga hijrooday nebigu markaasi arrintii baa nebiga markaa gaadhay markaa buu nebigu xaasaskiisa u yeedha haddaba markay soo degeen aayaadkan ku yaalla suurat axzaab aayaatu takhyiir ila isagiina kala dooraan laga yidhi xaasaskii nebi maxamedna waxaa la leeyahay ayaa kudha ha kala doortaan ilaahaiyo rasuulkii aakhirada oo dhinaca iyo adduunyadii zinadeeda oo dhinaca ha qaataan labadaa mid ha kala doortaan markaa buu nebigu ka bilaabay caaisha radia allaahu canha caaisha waatee waatuu nebigu xaasaskiisa ugu jeclaa markaa buu nebigu caaisha u yeedhay caaisha kaalay buu yidhi soo fadhiiso aayaadkana dusheeda ku soo degay aayaadkaasina inikay nagu socdaan inika aswaaj annabiy sala allahu calayhi wasalam radia allahu canhunna markaasaa lagu yidhi waxaad kala dooranaysaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira jannada oo dhinaca iyo adduunyada iyo zinadeeda oo dhinaca labadaa kala dooro haddaad adduunyada iyo zinadeeda aad dooratinna waa ku furayaa si fiicanna waa kuu furayaa xuquuq waxaad igu lahaydna waa ku siinayaa adduunyadaadana waa lagu furaya markaas markaa buu nebigu ku yidhi weliba inan yar baa tae go'aan qaadashada ku degdegine aabbaha abubakar in sidiiqi iyo hooyada u tago arrinkaas waa arrin culus weeyaane keligaa go'aanka iska qaadanaynu ha ku boodine oradoo aabbaha ka talageli buu nebigu ku yidhi markaa bay tidhi yaa rasuul allah ma ilaahayo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro ayaan kala tashanayaa bay tiri aabbahay haddaan go'aankayga qaatay waana kuu sheegayaa ee go'aankayga cidna ha iga sheegin ilaahay rasuulkiisii aakhire ayaan qaatay maanta intii ka dambaysana adduunyo dambe kugu hadalqaadi maaya bay ku tegi markaabuu nabigu sala allahu calayh wasalam xaasaskiisiibuu mid mid ugu tegey uu u bandhigay sidii isaga malagu ugu bandhigay ayuu nebigu xaasaskiisiina ugu bandhigay mid walba waxay tidhi ilaahay rasuulkiisii aakhirada ayaan qaadanay ilaahay rasuulkiisii aakhirada ayaan qaadannay leanna maalintaa intay ka dambaysay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu wax cunana way la cunayeen hadduu gaajoodana way la gaajoonayeen hadduu gaajo ku agseexdana way iska agseexanayeen hadduu wax gacanta geliyana gacanta way la gelinayeen waa nebi awood wuxuu ilaahay geliyey hadduu nebigu idhaahdo ilaahw dhagaxan dahab ka dhig ilaahay dahabka waa ka dhigi karaa gacantiisaa baraka lahayd bashiir binu caqraba radia allaahu canhu saxaabiga la odhan jiray isagoo yar buu ka sheekeeyey fii saxiix albukhaari aabbahay khaswadii buu baxay jihaad mujaahidiintii buu raacay buu yidhi markaasaan magaalada madiina duleedkeegii baan istaagay marka ciidanku ay soo noqdeen aabbahay baan ciidankii ka dhex waayay buu markaasaa nebiga u imida calayhi salaatu wasalaam markaasaan is hortaagay yaa rasuul allah aabbahay mee waa kii ciidanka raacee maxaa ka reebay markaabuu nabigu iga jeestay markaabaan xagga kale istaagoon ku idhi yaa rasuulallah aabbahay ciidankan uula socdaa maxaa ka reebay markaasaan arkay nebiga indhihiisa oo illintu ay ka gubanayso markaasaan gartay aabbahayn inuu shahiiday markaabuu nebigu kor ii qaado wuxuu igu yidhi yaa bashiir maanta laga bilaabaa miyaad raallin ku ahayn inuu nebi maxamedna kuu noqdo aabbaha oo kale caayishana ay ku noqoto hooyo markaasaan idhi radiitu yaa rasuula allah raalli baa noqday raalli markaasaan idhi nebi allaw carab jabaqaan leehe ilaahay ii weydiiye carabkaa jabaqadale ilaahaynu iga qaado markaabuu nebiguna soo saaray carabkaaga waa ugu tufay nebigu sala allahu calayh wasalam carab jabaqadii maalintiibaa ugu dambaysay madaxiibuu nebigu gacanta u saaray ila adoon buu ahaa moogtahay saxaabigaas isagaa ka sheekayn doonaa sagaashan jir buu gaadhay daadiisu timahoo dhan baa caddaaday baa la yidhi walaakiin meeshii nebigu gacanta uu saaray bar madow noqotay baa leeho timihii waa madowgoodii nebiga karaamada ilaahay uu siiyey ee jirkiisa mucjizaadka ilaahay uu ka daahiriyey uu karayay nebigu inuu yidhaahdo idhaahdo reeraha reerahaaygu gaajooni maayaane diinta diintaadaa ka shaqeeyaaye dhagaxdu dahab iiga dhig uu ka laakiin nebi maxamed waxaa la yidhi kala dooro adduunyada oo dhinaca iyo maaragtaana iyo diin boqortooyo iyo risaalan oo dhinaca iyo addoon inaad noqoto miskiina oo nebiga kala dooro dadna nebigu wuxuu qaatay inuu noqdo addoon rasuula inuu qaato dariiqaabuu nebigu innaka inoo jeexay marka adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh laakiin ha jeclaan baa lagu leeyahay adduunyada innagu dadkeennu inna way ka shaqaysataayoo way ku mashquushay inna adduunye ma hayso laakiin adduunya way jeceshahay waxaanan haynin haddaad jeclaata ka waran soo waa saxaabada rasuulka kuwii adduunyada haystay ayaa jeclaan waaya adduunyada kuwii adduunyada haystay may jeclaan daacadda ilahay bay u isticmaaleen adduunyadooda ninbaa u yimiday abu nin buu u yimiday ansaariya waa nin ansaariya nin ansaariya u yimiday qisaduna waxay ku taallaa kitaab kitaabu imaam axmed masnadkiisa wuxuu uhi beertayda geed timira oo beertaada ku yaallaan u baahanay inaan ku tallaalee beertiisaa midha ficnay ee geed timira walaal isii markaabur ku siin maayo geed iigu bedel geed midhaha beertayda ku yaalla kuugu bedeli maayo buuhi iska soco ninkii baa nebiga u sheegay sala allahu calayh wasalam walaalkay baan halgeedoo timira weydiisto uu isiini waayee nebi allow adigu ii weydii markaabuu nebigu ninkii u yeedhay reer madiina wuxuu hi nebigaa ku yidhi waryaa geed timiroo beertaada ku yaalla oo xagga beerta hebel xiga markaa buu nebigu hi sii markaa buu ya rasul ku siin maayo markaasuu nebigu ku yidhi bicniihi binakhlatin fi ljanna geed timira oo jannada ku yaalla beer timiroo jannada ku taalla haddana ku bedlo markaa buu ku bedelan maayo iska aamusay markaa nebigu sal alla slam abu daxdax radia allaahu canhu oo meesha fadhiyey oo arrinkaa la socdoo maqlaayay ayaa ninkii iyo u tago wuxuu ku yidhi anigo geed timiroo beertaada ku yaalaan u baahanahe beertayda timirta intay la eg tahay oo dhan maygaga wada bedelo geedkaas inta beerteedu ay tahay oo dhan geed timiroo beertaada ku yaalla ma ku bedilan war maad igu ciyaaraysaa wallahayna kugu ciyaaray ee maygu bedili hawan kuugu bedili kaala beertaydii la wareeg geed timiroo beertaada ku yaalla oo xagga walaalkay beertiisa xiga iigu bedel waa hagaaga qaado adiguna kaale beertiiga soo wareeg abudaxdax uu soo socday islaantiisii iyo ubadkiisii oo beerta dhex jooga oo weliba aqalkuu degganaano uga dhisan yahay ayuu u qeeyo wuxuu ku yidhi ummu daxdaxay beertan ilaahay baan xaggiisa u xawilannay aakhiradan u xawilannee ka soo dhex baxo ciyaalka ka soo saar markaabay ku tiri iyadiina xawaaladda beerta aakhiro aad noogu xawishay wallaahi waad ka macaysay bay ku tiri dukaankaaga haddaad tiraada islaantaa nagu tiraada dukaankii yaraa masaariifta aan inooga qaadayay baan masjidka ku wareejiyey may kaa yeelaysaa tolkaabay kuugu yeedhayo koran u washay xidhxidha dadku beriga rag iyo haween isku aragti bay ahaayeen dad meel keliya u jeeda bay ahaayeen dadkaas ma kala jeedin ma kala socon way wada socdeen halka nebi maxamed u jeeday saxaabadu u jeedeen halka saxaabigu u jeedo ayay islaantii ilmuhuna u jeedeen markaabay tidhi waad ka macaashtay bay ku tiri maanta tijaaradda ilaahay adigayni dhex martay waad ka macaashtay markaasu abudaxdaax nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah geedkii timirta ahaa ee hebel aad u doonaysay waan keenee geedkii timirtuu ninkii uu iska diiday ee jannada ku yaalla ii ballanqaab markaabuu nabigu ku yidhi kam min cidqin raddaahin daxdaaxin fi ljanna imisaa ilaahay u diyaariyey geeda timira oo intay midhihii bislaadeen ay noqdeen booshaamo ay noqdeen oo jannada ku yaalla ayaa ilaahay abu daxdaax u diyaariyey buu rasuulku yidhi geedtimira oo jannada ku yaalla ninka loo ballan qaaday ma dhici karta isagu naar inuu galo yah may isagu jannu galayaa waayo ninka geed timira loo ballan qaaday bimacnaa isagu waa ahlaljanno markaas saxaabadu waxay ahaayeen indheergadatay ahaayeen war maxay ahaayeen indheergarad inaku indheergarad maxaa u taqaanaa kuwa hay-adaha la shaqeeya indheergarad iyo kuwa salaadna aan tukanaya siyaasadda ka hadla siyaasadda taariku salaa maqaaciduu fadhiisan habeen iyo maalin waxaa loo diray buu ka sheekay wixii dadkiisa ahayd lagu iloobay kaabay soomaalidu u taqaanaa khabiir indheergarada indheergarad waa ninka naftiisa yaqaana waxa naftaada u wanaagsan waa inaad garataa waxa rabbiga u wanaagsan waa inaad garataa waxa reerkaaga u wanaagsan waa inaad garataa waxa dadkaaga u wanaagsan waa inaad garataa waxa dalkaaga u wanaagsan waa inaad garataa hantida dal uu leeyahay hantida ugu wanaagsana dal uu leeyahay waa dadkiisa indhaargaardku waa ninka dadkiisa wanaajiya uu dadkiisa ka shaqeeya indhaargarad waa ninka dadka islaaxooga ka shaqeeya waa ninka diinta ummadda baraaya waa macallinka qur-aanka dadka baraaya waa daaciga ummadda dhex socda waa caalimka rabbaaniga ee masjidka dhex fadhiya ee ummadda ilaahay ku xidhaaya waa daaciga mutajawilka ee jawlaynaya ee tuulatuulan miyiga intuu reereer u dul tago dadka ilaahay ku xidhaaya kaasaa indheergarada kaasaa mustaqbalka waddankiisa iyo mustaqbalka mujtamaciisa dhisaya ka shaqaynaya allah inoo dambadhaaf salaadii cishaay baa la galay masaajidiinuna waa isku dhowdaho eedaankiina waan maqlaynay salaadiina waa la galay inuu diinta iyo dacwadda iyo khayrka ka shaqeeya u diyaar hadal murtidii insha allah dhahada inaad naftaada islaaxisaa indhaargaradku aniga naftiisa waxay ku islaaxisa yaqaana indhaargarduhu waxa weeyaan waa ninka reerkiisa qoyskiisa diinta iyo akhlaaqda wanaagsan ku tarbiyadeeya indhaargaradku waxa weeyaan waa ninka mujtamaciisa dadka dalkiisa ku nool ilaahay rasuulkiisa ku soo xidhaaya ee dadka hagaajinaya kaasaa indheergarada saxaabadu markaa indheergarad bay haayaan aakhiraday ku xisaabtamayeene adduunyada maba arkaynba adduunyada waxay u arkayeen inay tahay maaragtaana ku meelgaad meel aakhirada daarteeda laga sii dhisanayo ku arkayeen marka insha allahu tacaala kuwa diintooda qabsada ee diintooda ka shaqeeya ee dacwadda iyo khayrka ummadda ugu yeedha ee naftoodana islaaxiya allah inaga dhigo insha allah soo diyaar ma nihin allah inagu anfaco haddii laynaga dalba diinta inaan wakhtiga dhaqaalaha ku bixinana soo diyaar ma nihin waida istunfirtum fanfiruu nabigeennaa yidhi haddii laynaga dalbo inaad diinta u baxdaan buu nebigu hi war diinta u baxa markaysa soo diyaariya insha allah